Astăzi este despre a lua. Toamna și-a luat uh, drepturile în mâini, ca să zic așa, uh, și e fric. Um, în dicționare se aprinde un obiect în mână pentru a-l ține. Unul din sensul. Și poate te-am plictisit despre intrarea mea la facultatea de actorie, însă înțeleg din psihologie că e bine să te ții cu dinții strânși de un eveniment super tare din viața ta ca să-l repeți și pe al doilea. Și uite așa, uh, mi-am adus aminte că eu spuneam că mă duc să dau la actorie și nu spuneam că mă duc să iau la actorie. Și odată profesorul meu de, uh, antrenorul meu de actorie mi-a spus, zice, măi, uh, ia de azi înainte să nu te mai gândești că te duci să dai. Tu te duci să dai, te dai, dai, dai și doar dai, nu ei. Și mi-am dat seama că da, are dreptate, nu m-am dus să-mi iau toate drepturile. Când te duci cu gândul de a lua și nu doar de a te duce, este o mare, mare diferență. Așa că gândește-te în viața ta acum ce lucruri te duci doar ca să le faci și nu ca să le iei. Ceau!